comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, Jésus, mon roi, comme une biche. Jésus, mon roi. Les gens me demandent parfois, ô oh Jésus, pourquoi je crois en un Dieu que je ne vois pas. Les gens me demandent parfois, ô oh Jésus, pourquoi je crois en un Dieu que je ne vois pas. Mais moi je te vois au réveil, quand le soleil me sourit, je te vois chaque fois que je respire. Tu es mon souffle de vie. Je te vois quand tu me consoles que tu m'aimes et me pardonnes. Je te vois quand je parle aux autres, dans leur rejet, leur mépris. Mais dans ton amour, ta sagesse, tu m'as aimé tel que je suis. Je ne méritais rien de toi, mais tu as eu de moi. J'étais sale, mais tu m'as lavé. J'étais seul, tu m'as consolé. Le monde m'a méprisé, m'a humilié, mais toi tu m'as aimé. Comme une toi, Jésus, mon roi, comme une biche qui soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, Jésus, mon roi.